שלום. עכשיו אנחנו נדבר על רכב שהוא נמצא בקבוצה של המיניבוסים, של 8 פלוס 1. כרגע אנחנו רואים פיז'ו פרטנר, רכב, אה, רכב שבתדירות רבה מקבלים אותו בחברות ההשכרה, ותכף נעשה סיור, אה, סיור קצר מסביב הרכב, כי הוא גם לא נפוץ בארץ, אז לכן שיהיה לכם תמונות והבנה מה הגודל שלו, מה הגודל של הבגאז' ועד כמה הוא מתאים לטיול שלכם. פה כרגע אנחנו רואים את הנהג, כמו שאתם רואים גיר ידני, הופתעתי לגלות שזה שישה הילוכים, מאוד טוב, מאוד נוח, רכב דיזל, כיסא של הנהג מתכוונן, גובה קדימה אחורה, גב משענת, אה, די די נוח, ארגונומיקה די טובה. כך נראה השורה השנייה של המושבים. וכך נראה שלושה המושבים האחוריים. אני אתקן את עצמי, זה לא פיז'ו פרטנר, זה פיז'ו אקספרט. כך בעצם עולים לשורה, לשורה השלישית של המושבים, שלושה מושבים מאחורה, שלושה באמצע ושתיים ליד הנהג. סך הכל תשעה אנשים כולל הנהג. מושבים ליד הנהג, בן אדם אחד יהיה לו נוח לשבת, בן אדם שני בספק, כי הוא יושב בין תיבת ההילוכים, אין לנו ידית אחיזה, והוא פשוט באמצע. אולי מתאים יותר לילד ולא למבוגר. מה שמסקרן אותנו תמיד לדעת זה כמה מזוודות ייכנסו לנו. זה בעצם גודל של תא המטען מאחורה. כמו שאתם רואים ברכב שאני קיבלתי, אין לו כיסוי עליון, זאת אומרת אפשר להעמיד מזוודות עד לגובה המשענת ולהערכתי שלושה, ארבעה, חמישה מזוודות גדולות ייכנסו פה בלי שום בעיה ורכב די חזק כדי לסחוב את כל המשקל הזה. מקווה שעזרתם. תודה.